desa Bu, desa Tenganan. Desa tua yang menurut orang tua kita dibangun pada abad ke-11 pada zaman kerajaan Beda sampai sekarang, struktur bangunan atau ruangan tetap sama dengan menganut prinsip jaga satru. Jaga satru salah satu arti artinya adalah sistem pertahanan desa dengan tenganan dari serangan luar. Kita di Tenganan memeluk agama Hindu yang beraliran Indra. Indra adalah dewa perang. Salah satu bentuk pemujaan terhadap Indra sebagai dewa perang tampak dalam perang pandan. Setiap hari upacara dilakukan. Kita semua anak-anak, pemuda, pemudi, orang tua terlibat di dalamnya. Sebenarnya sampah sampah ini kan rangkaian daripada upacara yang berlangsung setiap tahun mulai dari saseh kase karo ketiga sampai kelima di mana kelima itu disebut waktu sampai sampah jadi berlangsungnya selama sebulan mulai dari tanggal 5 bulan 5 sampai tanggal 5 bulan 6 kemudian rangkaian upacaranya mulai dari mamit kemudian tanggal 5 mulai di Pura Pusat Sembangan setelah tanggal 5 tanggal 9 mati ombon sangnya motong seekor kerbau rangkaiannya kegiatan dengan abuang mis juga kemudian setelah itu tiga hari eh, dilanjutkan dengan kegiatan Kobani, Punama, Muda Pisang, yaitu keramba desa ngundang ke rumah ruanan pasar dengan melakukan upacara di diikuti dengan tarian abuak yang namanya nyangjangan baik nyangjangan tumbuh pelor tumbuh tengah tumbuh kaje kerama desa yaitu dari kerama desa mengelilingi desa dengan disertai oleh gamelan selonding. Kemudian setelah itu ada namanya lawan, istiti atau daha manyunan yang diambil daha yang belum dewasa atau disebut daha dahabi menanti anunan dengan berpakaian memakai kain gerisi. Perang pandan dilakukan empat kali dalam empat hari hari pertama dilakukan oleh Kramo Desa dengan mengundang Kliang Bumi, Pasak, Dukuh dan Pandai. Ini dilakukan di depan Balai Agung hanya secara simbolis. Hari kedua sama seperti hari pertama dilakukan di depan Petemu Kelot. Hari ketiga dilakukan di Petemu Kajel semua laki-laki yang ingin terlibat dapat ikut serta dalam perang. Mereka mencari pasangan sendiri-sendiri untuk berperang. Mulai dengan tabuh teguran, dilanjutkan membuang uap oleh turunan sebanyak tiga kali. Baru perang pandang itu bisa dimulai. Hey, pandang semua yang terlibat perang, mengobati peserta perang yang terluka dengan obat boros. Pada saat pergibungan jaga, Daho Manyunan yang, dikendal, yang dikendalikan oleh dua orang Brunei. Rasa sakit sementara hilang melihat Daho Manyunan.

Setelah itu di Pura Banjar dilakukan juga upacara. Ada tari rejang, daratan, biasanya ada juga orang yang perahuan. adalah puncak upacara samba. Kegiatan hampir sama dengan hari sebelumnya. Tapi ada hal yang yang membedakan yaitu ada upacara menelawang yang artinya keliling, keliling desa yang dilakukan oleh Krama Banjar. Perang dilakukan di atas panggung dan ada undangan khusus untuk berpartisipasi dalam desa sekitar. Tarian Pandan adalah merupakan tarian wali, tarian pelengkap upacara, di mana yang dipentingkan unsur ritualnya, kemudian tidak ada kalah menang. Diiringi oleh gamelan selonding, di mana satu tumbuhnya empat bilah eh, bernada tujuh atau saih, saih pitu. Nah kemudian perang pandan di samping sebagai tari wali juga ada yang memberikan penafsiran sebagai korban darah jadi seperti sambungan ayam kemudian perang pandan eh, dilakukan korban dari darahnya sendiri ada lagi melihat juga pada masyarakat tradisional yaitu memiliki unjuk ketangkasan dari banyak versi tentang makna perang pandan menurut saya tidak begitu bermasalah. Yang saya khawatirkan sebetulnya adalah semakin banyak kita di tenganan khususnya generasi muda yang tidak mengerti dan peduli akan makna dari perang pandan secara khusus dan budaya tenganan secara umum. Lalu, kapan kita akan belajar tentang makna sesungguhnya perang pandan?